Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Di caranya masang Apa jenis ini? Kuku macan Cara pasang kuku macan lor Caranya ngono lho Caranya masang kuku macan Kuku apa ini? Kuku harimau nah, Untuk macan ya kuku harimau omongnya. Hah? Tutup Bima. Iya, omongnya Pak Jimon cara pasang kuku Bima. Kudu kuku macan. Lek rene le, lele rene le. Tak video le rene nama depan rene. Kene kene. Ben kita om ngene nang. Mata rene rene ana kene lu. Kene lu. Halo, iki lho lur, pon aku lur. Mari jelak Pakmu. Iya. Ki namanya Pano, sampe jenenge mulih. tanah dah mata panu ai. Panu sopo? We, mang we hamang panu. Lah ya panu ngono ke? Panu sopo jenenge? Sopo jenenge panu sama? Nama lengkapnya siapa? Panu Panu sopo? Adane Ma Ela. panu ne Ora nama lengkapnya panu sopo ngono lho. Elpano apa sapa ngono lho Mas. Eh, sapa jenengmu lengkap? Elpano. Elpano tok. Ah. Oh, sapa jeneng tok? Ya ponak aku iki lho jenenge Elpano tok omong iki. Depano. Depano. Sapa jeneng tok? Sapa jeneng? Aska Depano Ramadhani, iya toh? Oh ngono rapal jeneng itu. Kaya ngono, kaya aku mang. Iya, lho. Ora apal ya lho. Iya. Halo. Sik, sik, Pak Jimon urung di syuting, sik, sik. Sriuning mustika kurban putra kanjeng siro lawe kurang pas bener ya pas Mbak Manura prangkung bojone goro bebilo wirat cara pasang kuku bima kuku macan iya sing biasa-biasa iki oleh maling makan. Tan burung srihude. Apa to jene kok? Kita kan sedih kan delok. Dadi kusuman metu. Tambah jebul kun. 山谷。 Kita urung di selang. Karena es dua banyu urung naik. Es dua masih kangen. Ini banyu urung di puncak